Kaixo, ni naiz Oskar, eta, bueno, e, ni sormenarekiko dauka eta harremana eh, aurkeztu nahi dizuet, batzuekin partekatzeko, eta ea interesantea iruditzen zaizuen. E, nik horrein dela bi urte, bueno, 2008an idatzi nun proiektu bat, oso politia eta hor jartzen nun, ba, niretzat zertzen, ba, ba sortze aritzea, ez da, ez bakarrik izan daiteke artea edo, o, bueno, bizitzan orokorren. Duan e, arrezkero pentsatu nun, ba, nik behar dena da espazio bat, orduan bilatu nun lokal bat, e, berritu nuen dena, e, hola, ba, lan asko eginez, eta sortu nuen akademia bat. Duan, ba, nik klasek ematen ditut, e, bai aurrei eta bai e, ba, elduei. E, arrezkero bai, ba, ez egin zidaten elkarrizketa bat e, irratian, eta orduan parte hartzen dute bai irratian. Or, e, horretan e, partekatzen ditut nire pentsamenduak eta bueno, oso interesgairia iruditzen zait. Aurten ere, e, irratsaio bat egiten dute musikarena. Zergatik, ba, bueno, ni musikaren bidez e, asko, asko ikasi etelako eta oso interesgarria iruditzen zaitelako. Eta gainera gaur, gaurko egoera ikusita, ba, iruditzen zait, ba, bueno, musika oso, oso planoa dela, ez? Osa, jaz dezu antzematen gaiurrak edo Ba, bueno. E, beste aldetik ebai, e, eh, e, eh, aldizkarian esan ziaten iteko tira komiko bat, orduan, asmatu egin ditut pertsonaiak ere, eta, bueno, tira komiko bat egiten dut. E, eta, ze gehiago. Bueno, eh, hortaz aparte, ba, enkarguak ere egiten ditut artistikoak. Bueno, nik eh, errastasuna daukate marrasteko, eta, bueno, olako gauzak ere egiten ditut. Eta, bueno, eh, orduan orain, orkestuko dizuet zertan dan, nire sormen, sormen proiektua, vale? sormen taierra. Orduan, helburua da guk denok gutako bakoitzak daukan almenak bultzatzea, ezta? Orduan ez da mm, helburua da prozesu bat astea, Eta ez da, oza, da hori gero bakoitzak erabakin behar du, ba, bueno, zer, zer egin nahi duen, edo e, nola, nola jarri dezake hori ba, zure bizitzan, ez da. horretarako, eh, erabiltzen ditugun tresnak, e, bueno, nire oinarria da, ba, pixkat marrazketa. Gara, pixkat zabaltzen badegu abanikoa ba, marrazketan ere ba, sartu daiteke argazkia, sartu daitezke ere teknologiak, orduan e, pentsatuin behar dugu ba, gure alde dauden gauzak gure alde gaudela, ez gure kontra, ez Bueno, oso, oso ilusionatuta nagotzen, nik ez duen pentsatzen, ni aurretikan beti egiten nuen lan, ba, e, edo beste, bestearekin. Orduan, nik e, erabaki hau hartu dut, e, detenen aurre, osea, e, hortik aurrea, e, dena izan da, ba, pinball bat bezala, osea, den, diteke denetik egiten detela. Osa, egiten dutela ilustrazioa, e, klasek ematen ditut, hitz egiten dut, e, musika jartzen dut orduan. Nik ikusten dut, hau, ba, maraka bat bezala, orduan horregatik, e, hemen zuei aurkezteko, ba, ba esan dute, ba, nik aurkezteko nire sormen maraka, orduan, e, gonbidatuta zaudete, ba, ba, edo zer gauza proposatzeko. Mm, beti ere, ba, hori, e, sormena, pixkatero, irudimena, erdian e, jarriz.